Ani tu si on se ni namone. Jere masa kai na, je tu tiada nolan juana ka. Je pekere sini bahasa ita. Je sini bahasa cie je pekere Pairore masana juado tirore masana waroh karoka. Ahiro tiro masana juado tiro se hipi tiada chori pe masamen ahiro kuroka. Tira postokanta ya uriro Espiritu Santo tira. pa maskina yurek kamera y nace tirore masierar. Ahia tirore kga masierar. Tiro tam mene ahi ruskuroka. Ahi na tirore masina msa. Masane kwasi yu. mene hi tiro kito tuata y kayu tua. Viomeheta mano kito. to kito. Yewa ari baro pa maskina yure maskun tuera y na yure pari turi nyusi. mà như nà nà cả? cả. cả đi đi mẹ mẹ nè nè Mesasa jeda nyenaka. Jika tirido hija mesakan hipitiada choripe kuamas kemene kastirus kunaka. Tidak choi mà tuata tidak choi je je perkemene kiro tasahije masinaka mesa. Ahi na je mene maskena mesahije mesa mene maskairo je hije kene masinaka mesa. Je dostiare juairo jure kairiro tahira. Ahiro jure kairiro re je nọ cả. ahi ke je ke je tu tiada juari rore kai ka. Ajoa je hi atiare nono masin cin juai kati rore. Nire Jesus sana to boi nane. Sama nama kaya payro Huda wamati di rohire. Huda iskariote Jesus re nyetu ti nane nyoti rohira re tiro. Payro Huda hire. Ahiro tiro Jesus re onse ni siniture. Toro. Do se juai harimu ti nane anik. Ali japa ya makinane mere masi chữ chuối là cự độ sẽ cho cự sa đi tà lệ mở nên masi chữ chuối cà đi mỡ ni xin tu lệ huda tuani chữ thiếu rồi Jesus ti rồi ông sẽ ni giàu đấy giờ đấy khai na giờ được tiệt là nó là giàu ni na ti a giàu chứ giờ bực cứ sẽ ti na là khai nó cả a hi na ti na mẹ na hi na ta na cả sa giờ đấy khai ra đi đó giờ được tiệt là giàu ra tu sư ju giàu mà sa thori khi sẽ giờ giàu giàu hiera ra Jere waro kariro ya ya ua se hira. Tiro je pukku tira. Mesa mena hisi ni ke ari de mesa na jau sini ni ha. Baaro je sini basa che je pukku espiritu santo de waro karo ka mesa ne. Tiro espiritu santo se mesa na jua do tiro hiro mesa na bue panyo no ka tiro. Anjua mesa na je jau ri kiri de mesa na wakuchen jua ro ka tiro. Mesa na noa no hi chen jua ika je uh. Dư dư no no hiri do seta no no hi chin yo ka mxane. Arilla pa maskina ti maño pe do seta yo asi dư mxane. Dư pinita posto kanta no no hi chin yo ka mxane. Ka ya piro maskuena ti ga mxa. Ahi na kuena ti ga mxa. Dư va aika. Ahi ke mxa mena à hi ti do à khi to thua tai ta thua. Mxana anh ấy giàu uchen thua tu mực mxane. di re tuo na wa che bua ma sa je re ma sa po to ka ka i ri na hi na wa che bua ma sa je pe ku se je je to ro tu ara a hi na ti ro ka po je wa to ki to re ma sa ma si ni ba ro je re ka i na wa che bua ma sa je re ma sa ma ko tu a te ki ti re je wa to re ja u ju i ni ha ma sa ne Are ya pa mas que na, pues toro mastino se tara mi pure to hata change mo sa manager duru ku ba to atipa mano kan de sara tiro se je re je duru ka ma sinara ra vio me heta je re je pku to tu tiri ro se ta jo ha je ata jo ha je je pku re je kha ya ne ari ya pa ma kai na te ma sin te ki te ra wa ka re ka ga ba sa wa ana ni re jesus sa re to buena ne